Assalamualaikum and welcome back to my channel Hari ni aku nak review Rohina Mascara version Rose Gold ha, Macam yang sebelum ni kalau hampa pernah tengok dekat aku punya IG Yang tu aku buat uh, version 2020 Okay yang ni version Rose Gold and dia punya formula pun upgrade And uh, this mascara got two step Step yang pertama dia punya one macam ni Step yang kedua dia punya wang yang ni besar sikit Actually it's the same one sebenarnya Cuma Cuma dekat sini dia macam ada tube yang boleh buang ha, Faham tak? Innovation lah Kadang kita nak macam mascara yang like falsies Ada juga kadang nak yang jenis dramatik Ada yang kadang tu nak jenis yang natural Sepanjang aku guna Rohina mascara ni memang aku dapat achieve ya ya Semua jenis lashes yang aku nak Sebab I'm not the type yang um, pakai falsies actually aku tak berapa suka pakai falsies and for me uh, berbaloi lah dengan harga dia yang murah okay this rose gold edition cuma RM28 and dia buat bulu mata aku lentik like very long time okay serious tak tipu even aku pakai yang drugstore before this aku pakai Catrice Maybelline memang aku tak suka so aku just pakai Catrice Essence uh. walaupun macam memang tak berapa nak hold sangat pun aku punya lashes but this mascara produk lokal kita okay, memang dia buat bulu mata like very lentik very separate cantik okay. so hari ni aku simple simple je actually Aduh kata Actually tadi aku ada meeting ha. <laughs> So ala-ala dah macam pakai lipstick Apa kejadah ni um, apa kata aku buat video pakai mascara lah punya lah tadi aku buat online meeting aku tak pakai mascara semata aku nak buat video ni kampung ah uh. okay please ma mind my background yeah ni <sighs> what to do okay so first kita ambil step one okay ni nampak tak ni dia kalau tarik macam tu dia punya produk memang cukup-cukup orang kata tak terlalu banyak and tak terlalu sikit macam just nice aku kalau pakai mascara aku suka buat macam ni tau so that aku nampak lashes okay and macam tak comot nanti ah! tak comot nanti ah! guys aku tercucuk mata sabar sabar sabar Allah puasa puasa Itulah kata kata Maskara jangan duduk sembang Nampak tak tu Dia separate uh. Aduh mampoi Aku suka ambil yang tip hujung tu Lepas tu lalu-lalukan Like one by one Haa ah, Apa nampak tak Can you guys see Ni dengan sini Nampak tak Ha, tu, tu. Ha. Oh, <laughs> bunyi macam macam bela lah. Ha, tu, tu, tu dia. Ha, tu dia. <laughs> Okey, ha ini kalau hangpa nak like natural lashes, apa boleh pakai step 1 saja Nampak tak? Wih, lawa. Aku suka. And lagi satu, kalau aku pakai mascara, mak ah, bulu mata aku taklah lentik sangat tau. Dia macam like macam ni. Ni nasib lah dia lentik kan. Kalau tak kadang dia straight ke depan tau. Tapi, kalau jenis pakai mascara, aku suka tarik yang dekat bahagian outer lashes ni keluar. So that nampak macam ada wing lashes tau. Jadi aku ambil step tu pula. Oh, pocok mak. Ya Allah. Aku tak ada stand, aku pelekat uh, gel stiker ni dekat cermin. <laughs> Sedihnya. Balik rumah tak boleh balik nak tampa. Ha, ambil kau. Okay, so ambil step tu. Yang ni macam very macam kelampi sikit. Tapi tak berapa kelampi sangat pun. So, kat sini tarik hujung sahaja. Okay, jangan buah banyak-banyak sangat sebab sagi dia jadi macam bulu mata. Uh, spider lah, takut sikit tu. Ni aku tarik ke tepi sikit. Ah macam tu. Yes. Ha nampak tak? Oi. Ha ah, nampak tak? Nampak macam bulu mata kita ke keluar sikit. So that dia nampak macam wing tau. Jadi untuk lower lashes juga hat ni. And then just lalukan dekat bawah. Ya, manja-manja ajak bawah. Bulu mata bawah ni jangan panjang sangat. Takut. Ah, gitu. Allah ha, Boleh lah ha, Nampak tak Lepas tu blend sikit Kalau nampak dia terlalu like, Very clumpy Very tebal Okay just ambil ni Jari Lepas tu lalu-lalukan macam ni Ah ini betul ah. <laughs> Okay yang bestnya pasal mascara ni This mascara very easy to remove guys kalau saya guna ayak pun benda ni dia kembang and dia jatuh. Kalau hangpa tak percaya hangpa pergi tengok dia pun punya uh, apa Instagram page tu. Ha. Siapa-siapa ayak buat macam tu je kat lashes, lepas tu luruh. Tapi aku tak buat lah macam tu sebab aku ni jenis ragu-ragu sikit. So macam better kita cuci dengan apa panggil? Dengan ni kan, dengan uh, ha nampak ni aku lap. Tisu ni basah tau. Hilang. Tak smudge langsung. Zara. Ya? Uhu. Cantik kan? Ha, macam aku tak suka sangat yang over-over macam tu. Ha, so, macam ni lah. Okay, so aku akan pakai dekat lagi sebelah. Okay, sebagai precaution, aku lipat lah nak. So guys, it turns out aku punya lashes tak even ke kanan. So dekat sini nampak lawa, dekat sini nampak pendek. Nampak tak kat sini pendek? I'm so stressed, okay? So, siapa kat sini yang struggle uneven lashes? Sebab tukuk orang pakai bulu mata palsu. This is the final look. Okay, <laughs> dapatkan this mascara please please please sebab memang tak rugi okay sangat-sangat tak rugi nampak tak effect lashes ni like memang tak halam gila serius serius tak tipu tak tipu eh tak tipu tengok kalau biasa ni kan kalau aku pakai mascara biasa 5 minit je tahan ni tengok ni lentik lagi hmm, ni tak usah tunjuk hari ni bulu mata pendek sepak tau duit tenis mata malam-malam kot habis luruh bulu mata dah aku malas nak merapu aku hangat ni berpeluh berpeluh berpeluh Kami ucapkan selamat menyambut bulan puasa Sorry, selamat ya, yeah, ya, yeah, still puasa And selamat menyambut, kalau video ni upload hari raya lah Selamat menyambut Hari Raya Adil Fitri, maaf Zahir dan Batin And aku minta maaf sepanjang aku menjalankan YouTube Kalau hampa tak suka, aku jangan upload dan sebagainya Kalau panggil aku merapu dan sebagainya Whatever um, I'm sorry, okay? I'm sorry So thanks so much for watching and see you guys next time. Bye!